අයිබෝන් සැමට කලින් සත්‍යය හරියටම කියන සිත උදැසන පුවත් විකාශයයි මේ මම උත්පලා ජයසිංහ ප්‍රථමේ නවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටු පස රහස් න්‍යායපත්‍රයක් ගැන සජිත් කියයි. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගේන්නේ ජනතාවගේ දේපල හා ජීවිත රකින්න විජේදාස මහනාහිමිවරුන් හමුවේ කියයි. ප්‍රථම නවධානය දේශීය පුවත් වෙත. පාස්කු ප්‍රහාරය පිටුපස රහස් න්‍යායපත්‍රයක් ඇති නිසා එය සඟවා තැබීමට කිසියම් පාර්ශවයක් කටයුතු කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඒ හේතුවෙන් පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් අගතියටපත් පාර්ශවයන්ට යුක්තිය ඉටුවේ නැති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. අද දවස වන විටත් නීච ත්‍රස්තවාදී පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතට පත්වුණු ජන ප්‍රජාවට කිසිම විසඳුමක් නැහැ. මේ මොහොත වන විටත් මේ ප්‍රහාරයේ සත්‍ය සුළමුල පිළිබඳව රටටත් ජනතාවටත් රජයටත් අපි කිසිම කෙනෙකුට හරි අවබෝධයක් නැහැ. ඇයි පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් විපතටපත් වුණු ජනතාව වෙනුවෙන් සත්‍ය සොයා ගැනීමේ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්නට බැරි වෙලා තිබෙන්නේ. මේ ප්‍රහාරය පිටුපස රහස් න්‍යාය පත්‍රයක් තිබෙනවා. අපිට පෙළෙන විදිහට සත්‍ය සොයා ගැනීමේ කරුණට විවිධ ඇඟිලි ගැසීම් තිබෙනවා. ඇඟිලි ගැසීම් වලින් තොරව ස්වාධීන අපක්ෂපාති පරීක්ෂණයක් අත්‍යවශ්‍යයි. අපේ රජයක් තුළ අනිවාර්යෙන්ම ඒ ස්වාධීන පරීක්ෂණය පවත්වන්නට අපි කටයුතු කරනවා. මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ කිසිදු කෙනෙක් හෝ කණ්ඩායමක් බේරන්නට අපි කටයුතු කරන්නේ. විපතටපත් වුණු සියලුම දෙනාට ඒ පවුල්වල සමාජිකින්ට මම කියන්න කැමතියි. මේ නින්දිත ක්‍රියාව කරපු සිළු දෙනාටම අනිවාර්යෙන්ම නීති හමුවේ ලබා දිය යුතු ඉහළම දඩුවම ලබා දෙන්නට අපි කැප වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා වන ආර්ථික කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරි මාසය තුළ සකස් කර අවසන් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති බිස්නස් ටුඩේ සම්මාන උළෙල අමතමිනුයි. ශ්‍රී ලංකය ව්‍යාපාරික ශේෂත්‍රයේ විශිෂ්ට කාර්යසාධකයක් දක්වන සමාගම් ඇගීමට ලක් කෙරෙන බිස්නස් ටුඩේ සම්මාන උළෙල ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. විශිෂ්ටතම ව්‍යාපාරිකින් හතලිස් දෙනෙකු අගේමෙනුයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මෙම සම්මාන උළෙල පැවැත්වුණේ. මෙම අවස්ථාවට එක්කෝ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. We have to ensure that we are a dynamic economy. අප මෙතෙක් කළදේ බොහෝ පුදුම සහගතයි. මෙතරම් කෙටි කාලයක් තුල අප තත්ත්වය වෙනස් කළේ කොහොමද? ඊට ප්‍රායෝගික බුද්ධිය යයි කියා කියන්න මම කැමති. නමුත් ඊට වඩා ඔබ දරාගත යුතු වූ දැඩි තීරණ ගැනීමට සිදුවීම මගේ ජීවිතයේ බොහෝ විට දුෂ්කරම අවධිය ලෙස හැඳින්විය හැකි. අපිට තියෙන ප්‍රශ්න දෙකෙන් එකක් තමයි ආදායම් ප්‍රශ්නය. මොන දේ කරන්නත් මුදල් අවශ්‍යයි. එහිදී ආදායම වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියා බලන්න සිදු වෙනවා. එබැවින් ඔබ සියලු දෙනා වෙතින් ඔබගේ පුද්ගලික බදු සහ ඔබේ සමාගම් බදු යන දෙකම එකතු කරන්න වෙනවා. තියෙනවා. ඒ කාලේ අපිට තිබුණු එකම විසඳුම ඒ වුණත් ඒ පරිපූර්ණ විසඳුම නෙවෙයි. නමුත් වර්තමානයේ අපිට තියෙන එකම විසඳුම ජාත්‍යන්තර මූල්‍යර්මුදල සමග සාකච්ඡා කිරීමයි. නමුත් ඉදිරි කාලය තුළ ඒ වෙනස් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ මාසය තුළ ජාත්‍යන්තර මූල්‍යර්මුදලේ වැඩසටහන සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ සහය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරනවා. අපි ආර්ථිකය විවෘත කරන විට ඒ වර්ධනයේ වගකීම පුද්ගලිකාංශයට පැවරෙනවා. මෙම දැක්ම සඳහා ඔබ සෑම කෙනෙකුම දායක වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. all are going to play in the new economy. Thank you. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳව මහානාහිමිවරුන් දැනුවත් කිරීමට අමාත්‍ය විජේදස්ස රාජපක්ෂ ඊයේ මහනුවරට පැමිණියා. එහිදී ඔහු මහානාහිමිවරුන් හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ ජනතාවගේ දේපල සහ ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා මෙම පනත ගෙන එන බවයි. ප්‍රථමයෙන් මල්වතු විහරයට ගිය අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මල්වතු විහරේ මහනායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියන් බැහැදක ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කළා. මානායකයන්ස අපි අද මෙතන මේ ආණ්ඩු කරාට හෙට මෙතෙන්ට වෙන කවුරු හරි එයි. ඒක මේ බලෙන් ගත්ත ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. ඔබතුමාලටත් ඕක බලපාන. ඒක අපිට බලපාන. ඒක නිසා අපේ බෙල්ල කපා ගන්න නීති ගේන්න තරම් අපි මෝඩ නෑ. මේක බාර ගන්න කෙනෙක් නැති නිසා අපි බාර ගත්තා. අපි ගත්ත ලොකු වගකීමක්. දැන් වැයදෑමතුතුමාව හොඳ විද්වත් මණ්ඩලයකට ඉදිරිපත් කරලා සංශෝධන ඇති කරන මේකට ඕන කෙනෙකුට යෝජනා සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න කිසි බාධාවක් නැහැ. මත්ද්‍රව්‍ය වලට අත්හැවෙච්ච සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා විශාල සංඛ්‍යාවක්. ඒකට නැද්ද නීතියක් මොකක්වත් සදල අලුතින් මොකද? හැදුවා අපේ මානව සංස්ථේ 2023 අංක දෙක පනත. අල්ලනවා නම් පේනවා. විනාශ කරනවා අපි දකින්නේ නිකම් ආයේ ඔකට පටලවාගෙන ඒ ඇයිට දඬුවම් දෙන්න කියනම ඒක වැරදි. එහෙමයි. කියන්න බෑ ලියන්න බෑ මම කියනෝනේ මම ගම්බුනේ දැන් කියන මනත දැන් තියෙන පනත ප්‍රබලයි මේ ගේන එකට වැඩිය මහානායක අතුරට. අත්‍යවශ්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් කොට ඒ ත්‍රස්වාදී ක්‍රියාවට මුවා වෙලා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ටික අඩපණ කරන්න ගියොත් එතෙන්දී අපිට නීතිය ප්‍රයත්න කරන්න වෙනවා. ආරාධනා කරනවා ඒකත් අධ්‍යයනය කරලා බලලා අපිට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න. අවුරුදු කීයක්ද දැන් ඔය කතා කරනවා කතා කරනවා කරනවා ඉන් අනතුරුව අමත්‍යවරයා මාතයට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්සේලා දැනුවත් කරා මේ කරන්නේ ආණ්ඩු රකින්නවත් ජනාධිපති රකින්නවත් අපිට රකින්නවත් ඕන නීතියක් නෙවෙයි. රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න ගේන නීතියක්. මේක දේපල ආරක්ෂා කරන්න ගේන නීතියක්. කාටම හරි කෙනෙකුට උමනාවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදියටයි කරන්න ඕන කියලා යෝජනා ඉදිරිපත් කරොත් අපි ඒක සලකා බලන්න සූදානම්. දැන් ජාත්‍යන්තර සමායතන වැනි ආයතන වලින් මේ සම්බන්ධ යම් කිසි විරෝධයක් කෙල්ලලා තියෙනව නේද? ජාත්‍යන්තර සමායතන ඒගොල්ලන් හරි බලවත් අපි වගේ දුර්වල රාජ්‍යයන් සම්බන්ධව ප්‍රකාශ නිකුත් කරන්න පුළුවන් නම් මම අභියෝග කරනවා සමායතනෙට කියන්නකෝ අපේ රටට වඩා ඉතා දරුණු නීති පද්ධතියක් තියෙන ඇමරිකාවේ හෝ මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ නීතිය මානහිමිකම් උල්ලංඝනය වෙන නීතියක් කියලා. සමායතන ඒක කියනවාද? එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ බලය පාන්න මේ අපි දුර්වල වෙච්ච රාජ්‍යයක් නිසා ඒගොල්ලන් බලනවා ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට අපිව නටවන්නේ. ප්‍රතිතස්සපනන්ත ගෙනීමට මහානායක ආමතුරුගේ එකඟත්වයේ පළවුණාද කරුවේ මෙතුමනි? මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා සහ මේක කතා මේ පිළිබඳව කතා කරපු කවුරුවත් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම සඳහා නීතියක් අවශ්‍ය නැතයි කියලා කිව්වේ නැහැ. ඔක්කොම ගැන්න නීතිය තියෙන්ටුව ඒ නීතිය බොහම පරිස්සමෙන් අයුතු විදිර භාහිතා කරන්න බැරි විදියට ප්‍රතිපාදන ඇතුළත් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ අපි ඒක තමයි කරන්නේ ඒ රට පුරාම ඒකන විරෝතා රැල්ලක් ක්‍රියාත්ම කරන ඒති ඒති ඔබතුම ඔබතුමාල ගෙනන වැරදි ප්‍රචාරෙන්සා මිනිසු නොමග ගිල්ලා එ අනතුරුව අමාත්‍යවරයා අස්කරේ මහාවිහාරය වෙත පැමිණ අස්කරේ පාර්ශවයේ මහනායක අතිපෝච්ච වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන හිමියන් බැහැදැක ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ගැන අදහස් පල කලා. තියෙන විවේචන වලටත් පොඩ්ඩක් සවන් දී මේවා ටිකක් සමනය කරගෙන අධිකරණ තීන්දුව වලටත් අනුගත වෙලා සකස් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා නම් හොඳයි අනාගතය ගැන පුළුල් අදහසකින් මේවා සකස් වෙන්න ඕන යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට යුරෝපා සංගමය ඇමරිකාව සහ මහා බ්‍රිතාන්‍යයද විරෝධය පළ කර ඇතැයි ඩේලි මිල පුවත්පත අද වාර්තා කර තිබෙනවා. GSP ප්ලස් සහනයටද ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත අහිතකර ලෙස බලපෑමට ඉඩ ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය බ්‍රිතානය සහ අමරිකාව ඔවුන්ගේ විරෝධය දක්වා ඇති බවයි ඩේලි මිර පුවත්පත සිය මුල්පුවතෙන් වාර්තා කර ඇත්තේ. යුරෝපා සංගමය බාහිර කටයුතු පිළිබඳව ආසියා හා පැසිපික් කලාප භාර නියෝජ කළමනාකාරවරිය යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ විරෝධය මෙරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා වෙත ලිඛිතව දැනුම්දී ඇති බවද පුවත්පත් වාර්තාවේ සඳහන්. එමෙන්ම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය එරට ශ්‍රී ලංකා තානාපති මහින්ද සමරසිංහ කැඳවා එක්සත් ජනපදය විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. එරටෙහි සංචාරයක නිරතව සිටින විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අරුණි විජයවර්ධන කැඳවා යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත සංශෝධනය නොකරන්නේ නම් එය වෙළඳ කටයුතු සඳහා බලපානු ඇති බවට එක්සත් රාජධානියේ බලධාරින් අනතුරු අඟවා ඇතැයිද පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මෙම ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත GSP ප්ලස් සහනයටද බලපාන ඉඩ තිබෙන බව පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. මේ සමගින් උදැස්සන පුවත් විකාශය අවසන් වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.